Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Talía Guerrero. Nos encontramos nuevamente en Caracas, Venezuela, en el proceso de educar a las personas acerca de Bitcoin Cash. Hoy estoy aquí con... Aniel Vieira. Que ya descargó previamente su billetera de Bitcoin Cash y bueno, vamos a, a revisarlas juntas. Antes de ir a este paso, quiero que sepas que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, que cruza fronteras como si no existieran, que te permite comprar productos, servicios, hacer donaciones en fundaciones, hacer envío de remesas. Con Bitcoin Cash puedes hacer todo este tipo de operaciones sin ningún problema. Además, es totalmente descentralizado, muy similar a los dólares y los bolívares, pero es totalmente descentralizado, ¿ok? Entonces, estamos en la billetera que ya previamente descargaste. Vamos a revisar eh, cómo puedes resguardar tu billetera, o sea, mantenerla segura antes de ver las opciones de enviar y recibir te vas a meter en el, icono de la tuerquita, ahí vas a seleccionar respaldo y seguridad. Vas a seleccionar copia de seguridad manual. Y esta parte no la vamos a grabar. Vas a seleccionar la opción, valga la redundancia, de mi billetera BCH. Ok, listo. Ani, lo que ves allí es tu frase de recuperación o llave privada. ¿Qué significa esto? significa el control total y absoluto de toda la información que tienes en tu billetera y todos los fondos. Si no la resguardas, no tienes control de tus fondos. Esto es importante que lo sepas tú, que lo sepan todos ustedes que nos ven, que la frase de recuperación o llave privada es primordial para poder tener nuestros fondos, nuestra, nuestra información de manera segura. ¿Cómo lo puedes guardar? Nosotros recomendamos una aplicación que se llama LastPass, que es un gestor de contraseñas, ahí tú lo puedes guardar de manera, segunda, de manera segura y puedes estar consciente de que si algún día quieres cambiar tu dispositivo, tú en otro, en otro teléfono descargas la billetera desde cero nuevamente y vas a hacer el siguiente proceso. Nos vamos al principio otra vez. Vamos a suponer cambiaste de teléfono y quieres pasar tu billetera para allá. Le vas a dar a la opción añadir slash importar. Debajo de recibir. Exacto. Fíjate que hay dos opciones, agregar billetera nueva e importar cartera. Si se trata de eh, eh, retomar una anterior billetera, ¿cuál de las dos opciones tienes que elegir? Importar cartera. Importar cartera, le das a esa opción. Fíjate que ahí te dice que introduzcas tu frase de recuperación. ¿Lo ves? Son las 12 palabras. Exactamente. Tú introduces esa frase de recuperación y, y bueno, de manera, de manera consecuente se va restaurando toda la información de tu billetera. Excelente. Hasta ahí lo tienes claro, ¿no? Sí, súper. Ok. Vamos a la parte más divertida, que es la parte de enviar y recibir. Te vas a acercar acá. Fíjate que tienes dos opciones, envío y recibir. Le vas a dar la opción de recibir. Y ves un código QR. Déjame buscar mi billetera acá. Ves, seleccionas BCH Ok. Ahí tienes el código QR. Ese código QR te permite recibir pagos a través del el escaneo. Es decir, como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a escanear el código QR aquí. Voy a poner un monto. Voy a enviar. Ya acá salió. Si quieres le das X y te vas al principio de la billetera y fíjate, ahí está. Mira, súper rápido. Súper rápido, ¿no? Sí. Este, básicamente, ¿qué necesité para poder hacerte este envío de este pequeño incentivo? ¿Qué necesité? ¿Qué te pedí? El código QR. No te pedí tu nombre, no te pedí datos personales, absolutamente nada, ¿verdad? Ok, Fíjate que debajo del código QR, Ani, métete otra vez, BCH, debajo del código QR hay unos, unas letras y unos números. Eso significa tu dirección de wallet de Bitcoin Cash. Si tú tienes alguna persona en otro país que te quiere enviar remesas, que te quiere enviar un monto en Bitcoin Cash, tú solo tienes que mandarle tu dirección de wallet e incluso le puedes mandar el código QR y esa persona puede escanear el código QR. Eh, para transacciones a distancia recomiendan más eh, copiar la dirección por un tema de, comodidad. Bueno, eh, es, totalmente indiferente. Puede la persona escanear el código QR o puede copiar la dirección de wallet. Vale, perfecto. De, de las dos formas, el monto va a llegar directamente a tu billetera y con mucha rapidez. Lo más importante, Dani, también es que las comisiones, la, tarifa de transacción es menor a un céntimo de dólar. Si se trata de envíos aquí cerquita, o desde cualquier parte del mundo. No importa el monto, siempre va a ser la misma cantidad. No importa el monto, exactamente. Así es, las comisiones se mantienen siempre muy bajas, ¿ok? Fíjate que aquí al lado tenemos la opción de enviar. te metes por allí, PCH. Fíjate que tienes para escanear el código QR, tienes mis monederos, enlace para compartir, tienes esas distintas opciones para enviar dinero. Igual, si tú comienzas a, comprar Bitcoin Cash, por ejemplo, está localcryptos.com, donde tú puedes cambiar bolívares a Bitcoin Cash o viceversa. Bitcoin Cash a bolívares y eso lo puedes resguardar en tu billetera de Bitcoin Cash. Entonces, hasta los momentos tienes alguna duda, una pregunta, algo que, que te surja, alguna Sí, yo tengo una pregunta. Eh, me comentas que puedo cambiar bolívares a Bitcoin Cash y eh, de esa forma puedo resguardar mi dinero, ¿no? Ok. Eh, ¿Dónde pudiera yo hacer uso de estos Bitcoin Cash o pagar así de fácil y rápido en algún establecimiento? Bueno, en Caracas y en Venezuela hay más de 900 comercios que aceptan Bitcoin Cash como, como forma de pago. Tú lo puedes encontrar en el directorio que se llama discover.cash donde ahí están todos, están todos los que tú, en cualquier rubro, eh, salud, belleza, alimentación, ropa. Ahí tú puedes encontrar todos estos locales que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Todos están totalmente capacitados para yo llegar y únicamente indicar que voy a pagar con Bitcoin Cash. Y, todos han recibido capacitación de parte del equipo de Bitcoin Cash Latam en cuanto a cómo este, recibir los pagos en el código QR que tiene cada uno de los, de los comercios aliados. Excelente. Mira, yo creo que estuvo súper claro, ¿no? O sea, de verdad que quedo súper complacida y será empezar a resguardar mi dinero en Bitcoin Cash y hacer uso en los, en los negocios que ustedes digan. <laughs> Qué bueno que te gustó, Ani. Bueno, espero que esto también sirva de provecho para cada uno de ustedes. Y pues nada, construye su prosperidad con Bitcoin Cash.